Vai lá. você lembra que é a sua rotina da manhã de hoje que você vai fazer? Ah, é, papai. Tá é muito minhoca. <laughs> Eu, eu, eu dormi muito cedo de noite, mas... Oi, pessoal, eu nem tinha visto vocês aí. Mas hoje eu vou fazer minha rotina da manhã aqui na casa nova, olha só. Aqui é a minha cama, olha, ali tem a cama ali, ó minha televisão. Mas vamos continuar. Ah, e antes dessa... Ah, vou botar a toquinha, né? Bem que o papai me lembrou que tá bem frio. Hoje tá muito frio. Você tem que se agasalhar bem pra não pegar um resfriado. É. Então, o que, é que você vai então, fazer mesmo hoje? A rotina da manhã. O que será que a mamãe preparou pro, pro, pro café da manhã? não sei nada antes dessa toda diversão. Eu vou dar um tempinho para vocês darem seu like, se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então, vamos esperar. Já deu seu like? Então tá bom. Vamos lá! Eita, minha barriga roncou na hora de vamos lá! Mas vamos lá. Primeiro eu vou ir no banheiro escovar os meus dentes, depois vou tomar o café da manhã e vou escovar de novo, porque eu sujei, né? Então vamos, pessoal. Olha, gente, eu tô de meia calça aqui, ó. E um short. E essa música. Então, vamos continuar? Vamos comigo? Olha, pessoal. Primeiro vou lavar o meu rosto. Prontinho, pessoal. Agora o papai vai pegar minha, minha escova para poder escovar os meus dentinhos. A tá, pasta. Prontinho, pessoal. Agora é só escovar. agora eu vou enxugar meu rosto, a minha boca e a gente pode ir. Cadê a toalha? Pessoal, eu já enxuguei meu rosto, ó, sequinho. Agora eu vou guardar a toalha e a gente pode ir tomar o café da manhã. Pessoal, olha só o que tem. Pãozinho de queijo, pãozinho de milho, um bolo de leite e leitinho. Vou tomar tudinho e vou comer tudinho. Então vamos lá. Pra fazer igual aquela música. Come, come. Como é você conhece essa música? Uhum. É o melhor para poder crescer. Calma cantando. Comer, comer, comer, comer. É o melhor para poder crescer. <laughs> Quero ver tudo limpo aí, hein? Comer tudo, tudo. Até essas bananas, tangerina, café, tudo. Tudo uma vez aqui, ó. Comer tudo. Não, eu não vou contar tudo isso é que uma é matei, não. Você vai comer tudo, não? Fazer. É, eu comi tudo que tá nesse prato e eu o leitinho, mas... Depois você vai querer alguma fruta? Uhum. Hum, então tudo bem. Então termina aí e a gente volta, né? Uhum. Hum, que bochechão! <laughs> Parece uma delícia. Não falando manteiguinha ali, ó. Ele tá dentro da casinha, gente. Tá tudo tapado. Ai, meu pé. Tá- <laughs> manteiguinha, quando ele come muito, ele fica igual a você, ó. A bochechona? É. Passa a bochecha no lugar, manteiguinha. É, <laughs> é assim mesmo. Pronto, agora a pode comer em paz. Se não você terminar, a gente volta. Uhum. Uhum. Pessoal, eu já terminei de comer o pão de queijo tanto visto, vocês estão vendo, vazio aqui. Mas ainda sobra o bolo de leite e esse pão aqui. Adivinha de que é, produção? Adivinha. Milho. Isso mesmo. Olha o tamanho, gente. Agora eu vou comer. Tá com manteiga. Hum. Tá uma delícia, gente. Eu vou comprar esse de É uma delícia! Pessoal, agora já comi tudo. Olha a caneca, tá vazia. Olha isso, gente, vazia. E aqui, ó, o prato também tá bem vazio. Agora eu vou mostrar onde tem os meus brinquedos. Vem comigo, pessoal. Vem comigo sou é melhor se agasalhar muito, que eu tá bem, mas bem, mas bem Ah, aqui ah, tá aparecendo bem, gente. Pessoal, sabe por que eu disse que tava muito frio? Porque a mamãe disse que ela viu no celular que ia nevar um dia desses. 5 graus, ó. Vou pegar 10. 5 graus, ó gente, vem comigo aqui, ó. É aqui, ó, que gravo meus brinquedos. E aqui, olha, aqui é onde eu tava estudando, tá vendo? Eu tava escrevendo na vou Olha. Todos os meus brinquedos aqui no chão pra vocês verem como que eu pego cada um de lá embaixo. Então vamos lá. Não tá quase congelando, tanto que Eu acho que eu conheço isso aqui, ó. Isso não é brinquedo. O que, é que você tá fazendo aí no meio? É o pote de comida do Manteiguinha. Quem tá não conhece o Manteiguinha é o hamster da Lara. Sim. E esse pote é eu bem. vou colocar na galera. E aquilo ali, ó, faz tempo que a gente não bota ração manteiguinha, porque já gaiola de ração. Mas vamos continuar. Brinquedos. Deixa eu ajudar. Que brinquedaria é essa, Pessoal, olha o tanto de brinquedo. E ainda tem mais lá dentro. Aí, gente, olha o que eu achei. Um milho. Mas como você, como você faz pra escolher o brinquedo que você quer nesse meio? Ah, tipo assim, Conta. Você escolhe, mas demora, hein? Você achar uma manteiga aqui dentro. É, demora. Nossa, olha só quanto brinquedo Uhum, Olha a gatinha de crochê que a mamãe fez. É bem bonitinha, né? Se for pra você... Pesto! Fazer um desafio pra você agora aqui. O quê? É... Encontrar... É, o microfone. O microfone do Hulk? É. Não, do Hulk não. O microfone que tem da Barbie eu acho. Achou fácil? Hum, vamos ver se é fácil assim. Cadê a bicicleta da Barbie? Que ela rodava sozinha. A parte da bicicleta. Tá vendo? Ah, até que achou fácil. Mas não é só essa, tem mais. Cadê ela? Eu quero ver ela completa. E... e... Eu tô vendo aqui. Lilás lá, eu achei, ó. Lilás no fundo aí. Lilás? Aqui! É isso. É, até que não é. Que isso? Que que é isso? Ah, uma cobra! Ai, ela morde! Sim, ela morde. Essa é uma cobrinha de brinquedo. Essa é uma cobrinha de brinquedo! Eita, meu Deus, que cobra gigante! Então tá, pronto. E agora já sabemos como é que você, como que você faz para achar esse brinquedo, a gente já sabe agora. Agora? Ah, outra cobra mais feia aí, ó. Aqui, ó. Essa é legal. Vem dar minha cobra. Ela é amiga daquela serpente, ela é mais venenosa do que essa. Uhum. Eu se pegar nessa cobra aqui, ela te mostra. <laughs> Tá bom, então é aqui que você brinca, né? Uhum. Então vamos lá pro quarto pra você ter mais diversão. E essa bagunça? Depois Olha. Uma bicicleta quebrada. Todos os brinquedos juntos, pessoal. Olha só. Deve dar um trabalho pra achar. Então. Olha aqui, gente. Uma varinha, uma coisa de boa A tiara que mamãe fez crochê, ó. Vamos pro próximo. O que, que você faz depois que brinca? Loucos! Espera. Agora sim, vamos ver. Hum. vamos, né? O, o, o, o, pessoal, agora eu vou te dizer uma coisa. Pessoal, depois, ó, daquela brincadeira depois que eu brinco, eu fico com uma canseira e um enjoo. Então eu venho aqui pro quarto e ligo a televisão. Olha, gente, a televisão é de botar também tem os pezinhos dela. É de botar no rack, mas decidimos botar aqui, né? Então vamos ligar Aperta nesse botão aqui vermelho. Aperta. Apoio. Ah, é só esperar que daqui a pouco liga. Quantos minutos ligar essa televisão. Eu aprendi. Você sabe mexer em tudo já? Sai. Uhum. E esse óculos aí, você tá achando o quê? Hum. que chique. Depois, ó, gente, tudo parar assim, ó. Tudo parar assim, ó. Vou ver essas letrinhas e vou ligar. O que, é que você gosta de assistir? Dá um spoiler aí logo. a nossa televisão. Ai. Olha, a nossa televisão é assim, ó, com o YouTube. O que é você gosta de assistir mais? Gosto de assistir. canal? Ah, o que mais você gosta de assistir eu pela manhã? Eu gosto assistir no YouTube. Aí pela tarde eu assisto na Netflix, que lá tem o filme do Kong, mas é de desenho na Netflix é diferente, porque tem as idades para assistir. Tem uns que não pode, que é pra 10 anos, e tem um que tem um ler, sim. O ler, o ler é pra livre, né? Pra todos é, os públicos. É, pra todos os públicos. Igual o seu canal, todo é. mundo pode assistir. É, porque é criança. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ui, tá tudo claro. Ah, e o próximo vídeo vai ser é o quê? Que não contou? Amanhã. à tarde. A rotina da tarde? Sim. Depois vai ser a rotina da noite. E assim você vai poder assistir a primeira, depois a segunda, depois a penúltima. Aí daí <laughs> você vai poder ficar assim, ó, tudo juntinho. Aí daí você pode assistir. Então, um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. chào